I'm sorry. Excuse me. तू नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है दूर ही जब करना था तो पास क्यों लाया बता खुदा कभी तुझे